خب پسرای به درد نخور من بیایید اینجا بشینید میخوام آخر عمره یه وصیتی بهتون بکنم خب نفر یه تکه چوب در بیارید ببینم آفرین خب حالا چوبا رو بشکنید آه؟ شکست اینم شکست بابا قبول نیست این نمیشکنه سفته رو به من دادین چرا اینجوری شد خب طبق معمول یا که بیورزه است خب حالا این چند تا چوبو بذارید کنار هم و با هم بشکنید خب، آقا جون نمیشکنه اینا آقا چه انتظاری دارید انتظار دارید من بتونم اینا رو بشکنم به من نگاه نکنید بابا پدر بزرگوار بده ببینم بابا شکست بعدی مثل اینکه نره گول زورش خیلی زیاده ولی دیگه فکر نکنم بتونه این دست بیرو یه لحظه باشید خوب دیگه عمرم بتونین چی؟ هر تیکه برم سخ بایستا ببینم بابا آقا جون مگه چی کار کردم؟ چی کار میخواستی بکنی؟ ریدی وسط نصیحت من حداقل یه کمکی هم از این دوتا گروم ساخ میگرفتی بایستا ببینم دستم بهت برسه این تیر رو شیاف میکنم بهت واسا